Сейчас вот провяжем вот наш этот вот такой, скажем, соединительный э, рядочек, чтобы нам выправить все вот эти петелечки. И в следующем ряду мы будем делать прибавочки на капюшон, чтобы капюшончик у нас, вот видите, совсем маленькое такое расстояние, только для шейки. А нам нужно, чтобы капюшончик у нас э, приобрел немножко объем. Поэтому вот этот ряд мы провязываем просто лицевыми. Дальше мы будем вязать без рисунка, просто платочной вязкой. И вот этот э, ряд мы просто провязываем лицевой, а, со, а следующий, в следующем ряду мы будем с вами делать прибавки. Так, девочки, вот еще один такой вот нюанс. Смотрите, я когда поднимала петельки, здесь вот, где у меня шовчик, вот посмотрите, какие большие петельки получились. Чтобы вот здесь тоже не получилось дырочки, мы вот эти петельки провяжем скрещенной лицевой. И эту вот тоже я немножко вот так перекручу и провяжу, чтобы не было здесь вот, если я провяжу, здесь смотрите, какая дырка получается. Вот видите? А если мы ее провяжем скрещенной, то уже дырки вот такой у нас здесь не получится. Вот видите? Практически вот наше соединение здесь будет совсем-совсем незаметно. Точно так же мы будем делать и в районе второго плечика. Сейчас я туда дойду и покажу вам. У нас должно быть все с вами красиво, аккуратно. Вот видите, вот неудобно его здесь брать. Мы его, вот эту петельку вот так просто перевернем и провяжем. Видите, она у нас перевернулась. Это тоже вот, если мы ее провяжем вот так, то будет здесь дырочка. Так, сейчас вам поближе покажу. Так, обратно сейчас сниму вот эту петельку. Вот смотрите, до, дошли мы до четырех вот этих петель, которые мы поднимали. Если мы провяжем ее вот так, будет дыра. Мы ее провязываем скрещенную. Вторую тоже мы провязываем скрещенную. Четвер... Третья петля у нас вот тоже, видите? Это из поднятых, из полотна, скрещенная. Вот это вот немножко не, не так лежит, как нам надо, мы ее просто переворачиваем и также вяжем ее скрещенной. Дальше вяжем так, как у нас лежат наши петельки. Провязала я первый вот рядочек. Вот смотрите, у нас все получилось вот практически не видать нашего ни соединения вот здесь, ни то, что у нас вот здесь вот были какие-то отверстия. Вот видите, оно еще потом постирается, вот эти все отверстия станут еще меньше. Так, вот сейчас нам нужно добавить еще петельки здесь. Извините, пожалуйста, что вот спицы стучат длинные, я так их еще не поменяла. Вы можете, кстати, поменять на более короткие спицы. Нам уже сейчас такие длинные не нужны. Но я вот буду вязать пока на этих. Сейчас нам нужно добавить через каждые 5 петель сделать прибавку. Потому что видите, какое у нас совсем маленькое отверстие нам нужно будет несколько раз прибавить. Э, через каждые 5 петель мы будем с вами делать добавочку. Так, вот провязываем. Ну, 56 ровно на 5 не делится, поэтому здесь мы вот кромочную считать не будем, а посчитаем вот 5 петелек следующих. Мне больше нравится делать прибавку из э, протяжки предыдущего ряда. Я ее вяжу перекрещенной петелькой, вот так. И следующие опять 5 петелек мы провязываем. 3, 4, 5. Опять поднимаем протяжку. Я вот захватываю ее как бы сзади. Э, вот так. Одеваю ее на спицу и вяжу ее лицевой перекрещенной. И так далее до конца ряда вяжем Э, прибавку через каждые 5 петель. В конце у нас должно остаться вот 5 петелек. Мы делаем прибавку и провязываем 5 петель. Так, нам нужно сделать прибавочки на капюшон. И вот посмотрите, я уже провязала, чтобы вам наглядно показать это место. Так, мы делали в каждом втором ряду прибавки. То есть первый ряд после соединение наших деталей я провязала по лицевой стороне лицевыми с изнаночной стороны я через каждые 5 петель сделала прибавку в итоге у меня в этом ряду во втором прибавилось 10 петелек третий ряд мы с лицевой стороны опять провязываем просто лицевыми петлями без прибавок четвертый ряд мы прибавляем делаем прибавки через каждые 6 петель тоже, чтобы у нас получилось э, в нашем э, капюшончике прибавки опять 10 штук. И так мы прибавляем в каждом четном ряду, то, то есть второй, четвертый, шестой и так далее. Э, сначала прибавляем через 5 петель, потом через 6 через 7, через 8 и через 10 петель, пока у нас на спицах не окажется 116 петель. В начале нашего вязания, вот здесь вот, у нас с вами было э, количество петелек 56. Э, в итоге мы прибавили с вами 60 петель. То есть в каждом втором ряду мы 6 раз прибавляли 10 петель и у нас получилось сейчас вот у меня на спицах 116 петель. Дальше мы просто вяжем ровно полотно э, платочной вязкой, то есть это лицевые петли со всех сторон, то есть и с лицевого, э, с лицевой стороны и с изнаночной. И начиная вот от начала нашего капюшона, нам нужно сейчас провязать с вами 16, 15, рядов, 15 сантиметров, извините, пожалуйста. Вот так вот сейчас после прибавок выглядит мой капюшончик, вот так. Это вот вид сбоку. Так, вот так выглядит он сверху у нас капюшончик, вот как будто у нас это воротничок. Если кому-то э, не нужен капюшончик, можно оставить вот такой воротничок так. И вот так выглядит вот наше изделие вот на данный момент. Так, сейчас все вот поправлю вам и покажу. Вот так выглядит наше изделие. Вот выглядит вот так наш капюшончик. Сейчас на данный момент у нас на спицах у меня лично 116 петель. Дальше я буду вязать просто платочной вязкой. И еще раз повторяю, от соединения наших деталей, от начала капюшона, мне нужно провязать 15 сантиметров. Дальше мы будем с вами делать э, закругление, чтобы у нас э, не торчал такой хвостик, то скажем, треугольник или квадратик. Вот а здесь вот, когда мы будем э, заканчивать наш капюшончик, чтобы у нас вот это место, оно просто вот так не торчало. Мы здесь будем, после того, как свяжем 15 сантиметров, мы здесь вот будем делать с вами э, такое постепенное э, скос такой будем делать, закругление для нашего капюшончика. А сейчас мы с вами вяжем, повторяю еще раз, от начала нашего капюшончика 15 сантиметров. Связала я от начала нашего капюшончика 15 сантиметров. Так, вот 15 сантиметров связала. Сейчас нам наше количество петель нужно разделить пополам. У меня было 116 петель. И пополам это будет 58. Не довязывая, я вот провязала 57 петель. Вот эти две, даже так, еще две лишние провязала. Так, нам нужно связать так 55 э, петель связать потом провязать сейчас мы будем делать такой скос э, чтобы не было у нас уголочек не торчал у нас на капюшончике сзади мы вот эти вот 55 петель связали 56 и 57 мы провязываем вместе это у нас с лицевой стороны вяжем потом провязываем 2 петли опять вяжем 2 вместе и опять провязываем до конца нашего ряда 55 петель а, изнаночный ряд а, в обратном направлении мы вяжем просто лицевыми в лицевом ряду в следующем мы опять э, здесь вот нужно пометить нам так, я сейчас вот помечу это маркером. Заберу вот отсюда маркер. Так, вот смотрите. Вот мы сделали две вот эти вот, вот около вот этих двух центральных петелек, мы их выделим. Мы всегда будем делать с вами убавки в каждом втором ряду. То есть в изнаночный мы ряд при, провязываем без изменений, лицевой ряд мы провязываем с убавками. То есть э, с этой стороны идем перед вот этими двумя петлями, петлями делаем убавочку и после этих петелек тоже делаем убавочку. Так вот, провязываем сейчас 5, э, нам нужно сделать 5 э, убавок, провязать 10 рядов. То есть в лицевом ряду мы делаем убавку, изнаночный ряд мы провязываем без изменений, э, второй ряд. В третьем ряду опять делаем убавку, вот тут вот с двух сторон вот этих двух центральных петель. Итак, нам нужно сделать 5 убавок, то есть провязать 10 рядов. Вот я сделала вот такие убавки в центре. Если вот посмотреть вот так, то у нас получилось вот такое небольшое закругление. Сейчас вот я провязала изнаночный ряд. Лицево, в лицевом сделала последнюю убавку, провязала изнаночный. У нас вот с этой стороны получились ниточки. Вот там где у меня посерединке был маркер, я вытаскиваю вот так тросик, и у меня мой капюшончик делится на две половинки. Так, вот так будет. Вот видите, получилось наше закругление. Вот оно. Сейчас нам нужно вот это место все, мы заканчиваем наш капюшончик, и нам вот эти вот петельки нужно будет закрыть. Закрыть можно их с помощью иглы, и можно закрыть точно так же, как я закрывала плечики. Но нужно нам учесть, что вот здесь примерно 10-12 э, петель вот таких, их нужно закрыть так, чтобы когда мы вывернем вывернем. У нас будет здесь отворотик такой на капюшончике, чтобы здесь шов был именно внутри. То есть, вот когда мы начинаем с вами закрывать, мы берем, э, вот смотрите, с лицевой стороны, с лицевой стороны и закрываем, ну я давайте покажу вам крючочком, как будем закрывать. Будем закрывать 10-12 петель они получится шовчик у нас с лицевой стороны, потому что когда у нас завернется наш капюшончик, шовчик получится уже с изнаночной. Так вот, два. Три. Четыре. пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я закрою двенадцать, потому что вот, чтобы здесь, вот видите, с этой стороны у меня шовчик, вот сильно его видно не было. Так, 11 и 12. Так, вытянем, чтобы у нас не распустилось. Теперь нам нужно с лицевой стороны наше изделие перевернуть на изнаночную сторону, вывернуть И теперь у нас дальше шов пойдет уже у нас с изнаночной стороны. Вот наша э, петелька, которую мы последнюю запустили. И так дальше мы продолжаем с вами закрывать вот так наши петельки крючочком до тех пор, пока у нас не закончатся петельки. То есть до вот этого вот скоса нашего капюшончика. Ну вот, я закрыла а, все петельки. Вот покажу сейчас с изнаночной стороны. Вот оставила хвостик, сейчас я его обрежу и заправлю все, как показывала вам на плечике. Вот такой у нас получился капюшон с отворотиком. Здесь вот у нас будет с вами либо пуговка, кто делал э, дырочки, либо, как у меня, будет кнопочка. И вот такой вот капюшончик с отворотиком у нас получился. Вот с таким вот закруглением. Сейчас нам с вами нужно будет связать и набрать и связать рукавчик. Я вот один рукавчик уже связала, чтобы вам показывать уже не на пальцах, а показывать уже на изделии, так удобнее. Я вот здесь по проме набрала петли и провязала 15 сантиметров. Потом сделала в одном ряду убавочки и провязала еще резиночкой манжетик. Так, вот не измерила заранее манжетик, сейчас скажу сколько сантиметров у меня получился манжетик. Так, почти 8 сантиметров, ну 7 и 7, так скажем, сантиметров у меня получился манжетик. Вы манжетик можете связать точно такой же с отворотом, как у меня, то есть вот такой длинненький, и можете связать наполовину меньше. Но вот мне больше нравится отворот, с отворотиком манжетики, они как-то вот так покрасивее, мне кажется, смотрятся я буду вот вязать такие манжетики. Итак, начнем с вами набирать петельки для второго рукава. Берем те же самые спицы, которыми мы работали, и ниточки. И вот захватывая, так, сейчас поближе вам покажу. Так, захватывая обе половинки вот наших кромочных петелек мы сейчас будем с вами набирать петли для нашего рукавчика. У меня э, для рукавчика, для первого, набрано было 56 петель. У вас может быть количество э, немножко от моего отличаться, но количество одного рукавчика и количество второго рукавчика должно совпадать до петелечки. Вот начинаем мы с серединки, где у нас был подрезик. Я сразу во второй, со второй петельки закреплю. Можно набирать крючочком, можно набирать спицами сразу на спицы. Я вот первую петельку набрала, а вторую я провяжу, то есть подниму в две ниточки, чтобы мне сразу закрепить эту петельку, чтобы у меня никуда ничего ниточка не двигалась. И затем Продолжаю вот так набирать, поднимая петельки из полотна. То есть вот я ввожу игу, спицу вот под эти две половинки нашей кромочной петли и поднимаю вот так петельку. Мы так набираем всю по кругу. Первый ряд у нас э, мы будем вязать платочной вязкой, значит у нас будет э, чередоваться лицевые ряды и изнаночные. Мы будем вязать, вот первый ряд у меня, он как лицевой ряд. Второй ряд мы будем вязать изнаночными петлями. Третий опять лицевой. И здесь вот у нас будет э, смена нашего лицевых изнаночных рядов. И вот здесь получится вот такой вот рубчик. Он будет у нас вот здесь. Как обычно бы, если бы мы вязали не по кругу, у нас бы сдел... здесь был шовчик. Поэтому здесь вот ничего страшного. Обратите внимание, что у вас вот здесь должен идти рубчик не сверху там где плечика у нас а именно вот здесь где у нас начинается вот здесь пройма так давайте наберем с вами петельки все сколько нам нужно и начнем вязать так, вот я набрала петелечки по кругу. У меня получилось с одной стороны 28 петель и с другой стороны тоже получилось 28 петель. Я буду вязать вот такими длинными спицами, мне ими больше нравится. Вы можете вязать платочными, э, чулочными спицами, 5, где 5 штучек. Можно вязать такими же круговыми, как у меня. Разницы здесь нет. Так, еще раз повторяю, первый наборный ряд у нас Э, приравнивается к лицевому ряду, то есть э, ряду, провязанному лицевыми петлями. Второй рядочек я буду вязать изнаночными петельками, То есть все-все вот эти наши петли сейчас будут вязаться просто изнаночно. За счет чередования рядов изнаночными петлями и лицевыми у нас получается платочная вязка, когда мы вяжем по кругу. Вот так мы продолжаем чередовать лицевые и изнаночные ряды и провязываем мы с вами вот от начала нашего рукава и до убавок 15 сантиметров. Давайте самостоятельно сейчас провяжем 15 сантиметров нашего рукавчика и затем встретимся, когда начнем делать убавочки. Связала я 15 сантиметров нашего рукавчика по прямой, ничего не убавляя, ровно платочной вязкой. И сейчас мы с вами будем де делать убавочки, вот такие же, как и здесь, чтобы потом связать наш манжетик. Убавочки мы будем делать так. Первые две петли у нас вот этот ряд, последний, который мы закончили, вязать без убавок, он у нас изнаночный. И следующий ряд у нас будут просто лицевые петли. Вяжем первую, вторую просто провязываем лицевыми, третью, четвертую мы провязываем вместе. Первую, вторую опять вяжем, третью, четвертую провязываем вместе. И так вот мы провязываем до конца этого ряда. И дальше начнем вязать с вами манжет. Сейчас довяжем самостоятельно до конца этого ряда, делая убавки. Первую, вторую петлю мы провязываем, третью, четвертую провязываем вместе. Опять первую, вторую мы провязываем, третью, четвертую провязываем вместе. И так вот до конца вот этого нашего ряда. Провязали ряд с убавками. И сейчас мы будем с вами вязать резиночку, манжетик резиночкой 1 на 1. Нам нужно провязать манжетик. Я уже говорила, что можно связать вот такой коротенький манжетик в половину меньше, чем у меня. И можно связать вот такой манжетик который вы потом будете заворачивать вот так. Мне вот такой вот завернутый нравится больше. А вы уже выбираете для себя, какой вам больше нравится, такой вам, значит, лучше будет связать. Еще раз повторю, нам нужно связать резинкой 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная. У меня почти 8 сантиметров. Вот у меня чуть-чуть, примерно 7 и 8, 7 и 7. Э, чуть-чуть не хватает до 8 сантиметров. Вот у меня почти 8 сантиметров. Вы вяжете, смотрите, можете связать такой же длины или длина на ваше усмотрение. Так, давайте будем дальше вязать. Сейчас мы распределяем вот эти петельки, которые у нас остались после убавки. Мы вяжем резиночку 1 на 1, то есть 1 лицевая, одна изнаночная. Вязать можно как баб, э, изнаночные петли как бабушкиным способом, так и классическим. Но если вы вяжете бабушкиным способом, то вам нужно будет ваши петельки захватить за заднюю стенку. То есть, когда вы будете провязывать следующий ряд, у вас изнаночная петля будет развернута петельки вот так. Сейчас поближе покажу. У вас петелька будет вот на спицах лежать. Вот так. И вот эта вот правая стеночка, она будет дальше от вас за спицы. И вам нужно будет связать, захватывая вот за эту правую стеночку. Если это нужно связать для того, чтобы у нас и с лицевой, и с изнаночной стороны петельки наши получились одинаковые. Если вы изнаночную, связанную бабушкиным способом, она у вас лежит вот так, провяжете за левую стеночку, то с той стороны она у вас будет скрещенная. И уже когда вы отвернете манжетик, у вас уже вот такого одинакового полотна, как с изнаночной, так и с лицевой стороны, не получится. Так что будьте внимательны. И если вы вяжете петли а, изнаночные бабушкиным способом, значит вы, она будет у вас лежать вот так на спице, значит вы не забывайте, что вы ее вяжете вот за эту дальнюю, за правую стеночку петли. Если вы вяжете э, классическим способом, то есть вот так, то вам больше ничего делать и поворачивать не нужно. Ваши петельки, как и сейчас, будут лежать точно так же как лежат вот и сейчас после э, того ряда, который мы провязали лицевым. Как вам вязать петельки, вы решаете для себя сами. Но ну и в том и в другом случае они получатся, полотно получится, и там и там оно получится одинаковое. Давайте свяжем э, длину нашего манжета которую вы выберете сами, какая вам больше нравится. И встретимся, когда будем уже закрывать вот этот краешек, то есть запускать уже, закрывать наше вязание. Ну вот, мы практически с вами закончили вязание нашего комбинезончика. Осталось нам только вот закрыть петелечки, сшить вот здесь внизу ластовицу и сделать у кого пуговки, у кого кнопочки. Я как делаю кнопочки, э, тоже вам сейчас покажу. А сейчас мы с вами будем закрывать наш последний рядочек, закрывать наши петельки на манжетике. И вот, чтобы вот более-менее вот так вот ровненько, красиво э, выглядел наш манжетик, я вам покажу, как я закрываю петельки когда уже заканчиваю вязание. Если у меня вязание это резиночка 1 на 1 или 2 на 2. Начинаем с вами закрывать наши петельки. Лицевую провязываем лицевой, изнаночную провязываем изнаночной и изнаночную протягиваем через первую лицевую петлю. Следующую петельку провязываем лицевой и также протягиваем вот эту петельку через предыдущую петлю. И так повторяем с вами до конца ряда. По рисунку вяжем петли, там где изнаночные вяжем изнаночные, там где у нас лицевые вяжем лицевые. Работа наша практически завершена. Мы закончили наш последний рядочек в этом изделии. Обрезали ниточку и потом ее заправим. Сейчас нам нужно сшить вот здесь вот это место. Я вот не додумалась оставить вот здесь ниточку. Если кто-то додумался, то молодец. Но вот я не додумалась оставить здесь ниточку. Нам нужно вот это, вот здесь все пришить. можно вот вывернуть вот так наше изделие. Мы, наверное, его полностью вывернем, чтобы нам было удобнее на изнаночную сторону. Так. И вот сейчас будем сшивать. Здесь вот ничего страшного. Мы вставили иголочку, ниточку в иголочку и просто вот находим вот здесь наши петельки. Можно даже немножко начать издалека. И начинаем пришивать вот здесь наши половиночки, которые мы когда соединяли наши штанишки. просто вот соединяем таким швом, каким вам удобно. Можете вот так же шить через край, как я шью, можете каким-то другим швом. Это вообще без разницы, каким швом вы здесь все это сошьете. Главное, чтобы вам это нравилось и было аккуратно. Вот здесь у нас получилась вот такая вот, видите, растянулась вот эта наша дырочка, когда мы соединяли ножки. Мы ее просто подтянем немножко. все, ничего тут страшного у нас не произойдет если мы просто ее немножко подтянем. Потом вот как только подтянули здесь все, можно потом вот в эту же сторону пойти, откуда мы начали свое шитье и туда же заправить просто ниточку такими движениями туда обратно мы просто вот ее заправляем туда нашу ниточку чтобы она у нас уже кончик у нас будет заправлен и все и обрезаем вот в этом месте Выворачиваем, обрезаем, заправляем. Сначала заправляем, а потом обрезаем и этот кончик. Вот обещала вам показать, как я буду приделывать кнопочки. У меня есть вот такие вот щипцы. Вот такие. Для того, чтобы э, соединить вот такие кнопки. Для того, чтобы сделать нам одну кнопочку, так, вот у меня кнопочек, вот есть вот такой вот набор. И вот из тех цветов, что у меня есть, вот желтый, он получается очень яркие вот эти. Я решила, чтобы они не бросались так в глаза, лучше сделать беленькие. Вот из этого набора я взяла. Так, дальше мы берем, и у нас нужно взять две вот такие вот кнопочки вот таким острием, на гвоздики похожи, на кнопочки обычные канцелярские. И две вот таких вот штучки. Одна, вот смотрите, видите, она вот так выпуклая часть, а вот это вот наоборот вогнутая. Я не знаю, вам видно, не видно на камеру. То есть она вот это будет вставляться в другую. И вот та, которая выпуклая, она будет присоединяться вот с этой и будет находиться внизу. То есть вот там, где мы определили первую кнопочку, ну вот я низко совсем не буду делать, сделаем так, вот у нас, так, поближе вам. Вот, сделаю первую кнопочку примерно вот здесь. То есть сначала я беру вогнутую и вот такую вот остренькую. Так, нахожу. Вот все аккуратно складываю. И нахожу, что мне вот в этом месте, то есть вот в этом, нужно сделать кнопочку. Я ее туда подкладываю. Вот она. Видите, наверное, не видно вам острие. Вот она, острие вышло. Сверху накладываю кнопочку. И вот теперь мне нужно ухитриться и вот эту кнопочку вместе с материалом, так, чтобы она у меня попала вот в этот паз. Так, я надеюсь, что все будет удачно. И зажимаем. Вот видите, кнопочка это вот она с этой стороны. Вот так выглядит она изнутри. Так, вот эту кнопочку сделали. Берем вторую половинку нашей кнопочки. Вот она вогнутая вовнутрь. И вот такую же кнопочку остренькую. Все поправляем, все. И смотрим, что у нас кнопочка, вот она. Она вот здесь, я вот ее пальчиком, я ее чувствую. Так, я сюда примерно вставляю вот эту кнопочку так вот ставила. Вот она у меня вышла. Так, надо вытащить вот это вот острие, чтобы оно вышло из материала. Вот оно, видите? Вышло. Сверху я кладу кнопочку. Вот так. То есть вогнутой кверху. Опять также сюда. Вот видно вам хорошо, надеюсь. И опять зажимаем. Так, надеюсь, что у меня все получилось. Вот так кнопочка выглядит. Вот так вот я сделала кнопочку. Вот она, посмотрите, так выглядит. Вот она закрывается и открываются. Поначалу они, конечно, немножко не разработаны, открываются немножко туго, но потом постепенно разработаются и будет все в порядке. Следующую кнопочку. Так, вот, вот так у нас получилось. Следующую кнопочку я буду делать вот здесь. Так, все выравниваю аккуратненько. Можно даже э, сделать, прицепить э, английскими булавками. Следующую кнопочку я сделаю вот там, где у нас должна быть самая верхняя вот пуговка, вот здесь, на горлышке, а потом распределяю расстояние примерно одинаковое, сколько нужно мне еще сделать кнопочек. Вот сейчас все кнопочки доделаю и вам покажу. Ну вот я доделала все кнопочки. Они еще э, туговато немножко открываются вот уже до конца. И вот они, видите, они не будут нигде малышу колоть, потому что с той стороны, когда они застегнуты, они здесь тоже, вот видите, какие ровненькие. Они еще очень тяжело открываются, но они со временем разработаются. Вот они открываются и закрываются. Сейчас нам останется только заправить все хвостики и постирать наше изделие. Вот такой вот тепленький комбинезончик у нас с вами получился. Я надеюсь, что вам мой мастер-класс понравился. И вы дальше будете вязать вместе со мной. До свидания, до новых встреч!